ya no estás acá. Conmigo. ya no te necesito más. No queda nada que vos y yo entre los dos. No queda nada entre vos y yo entre los dos, entre los dos, no queda nada entre vos y yo entre.